Eta bildu da gure gana Lander Martinez Euskadiko aldugu Podemoseko idazkari nagusia eta legebiltzarkidea Lander Martinez egunon. Kaixo egunon. Gorteetarako hauteskundetan izan duzuen erori hori aztertzeko bilera du gaur Madrilen Podemoseko herritarren konseiluak 2016ko hauteskundeekin alderatuta milioi terdi boto, boto galdu ditu bidean Podemosek. Zer ikuspegi eramango duzu zuek Madrilera Euskadiko aldugu Podemosetik? Beno, ba, egia da, azterketa egiteko momentua dela ez, baina nik uste dut eh, lehenik eta behin e, begiatu behar diegula, eta guk markatu genuen helburua, gobernuaren barnean eh, izatea da. E, ja esan genuen bezala hogeita sortzian, e, bueno, horrelako emaitza naiz eta ez izan noberena eta gu nahi izan e, normala denez emaitza hobeago izan mm-hmm. nahikoa da gobernu barnian izateko hemendik eramango dugun perspektiba bueno ba e, geure aldetik e, egiten dugun azterketa e, baita ere plantatuko duguan ba, alde batetik e, bueno ba espazio politiko konsolidatu bezala e, ateratzen garela hauteskunde hauetatik, naiz eta baita ere e, boto galera bat e, egon eta eta hori aztertzekoa izan eta baita ere bueno ba argi dagoela e, lurraldetasunak izan duen efektua ba horrelako hauteskunde bat batzuetan hmm, e, autokritikaren barruan zer elementu nabarmenduko duzue Podemosen barne desadostasunek alderdiari egin dioten kaltea Bonik uste dut hori elementu garrantzitsuenetakoa da. E, Podemosen barnean egon diren liskarrak eta eta arazoak e, nola e, sortu egin duten e, bueno, ba, kanpoan e, ikusten gaituzten pertsona askoren artean. Nik uste dut e, elementu principaletako bat izan dela, e, bueno, ba, eh, izaten ditugun boto galeretarako, baina bueno, autokritika egin behar da alde batetik, eta baita ere beste batetik gauza honak e, aztertu, nik uste dut ere e, aztertzekoa dela, ba, oraindik ere kanpaina onak egiten ditugula, eta kapazak grela bueno, ba, jendea mobilizatzeko kanpainak egiten e, ditugunean. Beraz, nik uste hmm. dut hor, mm, bueno, ba, e, puntu erdi puntu bat eh, ate aurkitu bar dugula ez eta ikusi nola e, lortzen dugun kanpainetan e, sortzen dugun ilusioa eta mugimendua ba, urtean zehar ere sortzea beste beste batean edo sustengatu, ez? Mm. baina utzi dazu e, azpimarra jartzen izan dituzuen barne desadostasun horietan mm -hmm. oiek gainditzeko ze proposamen eramango duzu edo oiek errepikatu ez daitezen? Bueno, lehenik eta behin e, barne desadoztasunak e, eh, barnean e, konpontzean. E, nik e, ulertzen dut gardentasunarekin jokatu egin bar alderdi bezala, eta ez dagoela arazorik e, erakusterakoan e, ez da oidak e, ditugula. Baina barne desadoztasun oiek, e, bueno, ba ikuspegi pizkatitxusioa hartzen dutenean, ez, diruditenean ez direla bakarrik politikaren ingurukoak nik uste dut e, diskretuagoak izan behar gela ogarela horrelako gauzekin. Eta hor ere baita dago beste, bueno, beste asunto garrantzitsu bat, eta nik ja askotan esan dudala. E, arazoak Madrilen ematen badira, pues, mesedez Madrilen konpondu dadina arazo hauek e, beste batzuk gure esfortzuak egiten ari garelako e, gure ruraldeetan e, bueno, ba, baretsu izateko gure e, erakundea, ez? Zure hitzetatik ondoreztatu behar da, hortaz, politikatik arago joan diren desadostasunak baldin badira, ego kontua izan dela iglesias errejonen artekoa? Bueno, egia esan horre ere politika badago, baina ez, ez da izan izan dugun liskar bakarra, ez? Ez. E, eh, erdun, e, eh, eh, asko, askotarikoak ikusi ditute. Nafarroan batean. esate baterako, mm. zerren ondorio izan da? Egoen kontua izan da baita ere, Nafarroan azalera zidena? Beno, horri hori be, Edu Santosek azaldu dezakenik, baina asko sobeto, baina nik uste dut e, egon zela e, barne zauri baten konpoketa eza, eta baita ere alde bat, konkretuki, ez zuela onartu e, boterea galdu egin zuela barnean, e, erakundean, primaria galdu zituela, eta ez zuela onartu, momentu honetan horretan, bueno, ba, beste zuzendaritza batekin lan egin behar zutela. Beraz, ego eh, baino gehiagoa ah, onartzea zein den zure lekua erakundean, e, ba, segun ze mekanismo demokratikoak erabiltzen ditugun, eta onartu behar dira horrelako emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan lau diputatu lortu dituzue, bai. bi galduta, hmm. berreunda hogeite iru mila boto dituzue, orain lau urte baino eun mila gutxiago. Bai. parte hartzea igo egin den bozketa batzuetan. Euskal Autonomia Erkidegoan zer gertatu da? Madrilgoaren zipristina izan da, baita ere? Bueno, eh bi, bi e, azterketa egin baritugu, ez? Lehenengoa, mm, beti gertatzen da ez bakarrik eh, Podemosen baizik eta estatu maia maiako erakundak diren alderdi politikoetan eh, estatuan dagoen tendentzia lurraldeetan e, errepikatu egiten dela ez eta egia da hemen ere ba, berakada nabaritu egin dela E, baina beste alde batetik, e, bueno, esan beharrakoa da ere, guk lortu dugula e, Unidos Podemosek estatuan izan duen e, maitza oberen eta oberenetarikoa, Nafarrarikin eta Balear e, Irlekin, eta, bueno, em, oraindik ere, irugarren indar politiko bezala sustengatu garela, ama uneko eta gainera irulurraldetan, bueno, ba, emaitza antzerakoak ez, beraz, em, bost urte dituen indar politiko baterako, ez da e, hain eta hor sustengatzean ikusi positiboa dela. Alere, bueno, ba azterketa bat e, egin barko dugu ikusteko zergatik e, konkretuki Euskadin mm, boto erabilgarri bezala e, jende asko ikusi ditu alderdi abertzaleak mhm. eta horri igoera nabarmena izan izan dute e, bai Euskal Hiltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, eta zergatik e, eh, naiz eta jende askoren boska jaso, zergatik ez den egon jende gehiago ulertu duela e, bueno, ba, e, rezentralizazioaren kontra edo autogobernuaren defentzan Podemos e, tresna erabilgarrien azela kongresuan. Eta zure ustez, nola berreskuratu litezke boto emailak bati bat biaste barru izango diren udal foru eta arkidegoko hauteskunde Bueno, lehen ere ulertu behar da, markoa mila masikoa eta 2000 meretzikoa oso ezberdina dela, eta horre, horrekatu egin behar direla, ez? Ez eguneko hogeita beratzea, edo hogeita marra masikian, e, e, izatea e, gauza bateko e, un, gauza izan zen, eta gainera, marko konkretu batean, bueno, rajoiren kontra, eren zeuden, ne, boska asko jaso genituelako, e, baina kontuan izan da, e, foru hauteskunde, azken foru hauteskundeetan, zera, udara hauteskundeetan ez ginen aurkeztu, geure bat ezbestekoa, izan zela eunoko amala hauekoa gutxi gora bera, bere, ba, euneko amazortzi bat e, jasotzea e, udaleta foru hauteskundetan, e, emaiza oso positiboa izango zen, egin behar duguna da, konbentzitu, orain, hogeita sortzian, boska jaso dugun jende horreri, berriro ere, gore gobregan konfientza, konfientza e, eh, izateko urrengo egunean eta horretarako argi izan behar diogu guk e, orain arte bai kongresuan eta bai legebiltzarrean e, ditugun baloreak, proiektuak, proiektu feminista bat, proiektu ekologista bat e, Euskadirentzat, e, bi abida, abiadura duen Euskadi honekin akatu eta berdintasuna eta aukera berdintasunaren e, berdintasuna sakonean landu egingo dugula herri eta hirietan eta lurraldetan eta balore horrekin aurkezten garela e, gainera e, bueno, ba, ezkerraren e, batura den e, koalizio batean, ez? Ordu... egingo dugu e, ezkerraren baturaz, zuen mhm. koaliziotik arago nahiko zenuken horretaz, baina azuka ipatu duzu euneko emezortziko portzentajeari eustia litzatekela hortaz, udaleta foru hauteskundetarako Podemosen erronka, eta hori da, orain atera duzen portzentajea, beraz ez duzu igotzeko itxaropen handirik? bueno, esan doan bestala, claro, eguke aztertu behar dugu, zegartatzen den hauteskundeetan e, Euskadin, eta danok dakigu emaitzak e, hauteskunde ezberdinetan ezberdinak direla. Hmm. E, eta hori beti ba, e, hartzen da azterketarako ez bakarrik nahi dugunean Orduan, esan duan bezala geure emaitza azken foru hauteskundeetan edo azken hauteskunde autonomikoetan, hau da, lurralde honetan Euskadiren e, lurraldean e, zuzen, e, zuzen ematen diren e, hauteskundetan izan da uneko amalaukoa, beraz, gure itxaropena edo desiragarrea izango zen igotzea noski ere hmm. e, hauteskunde orokor batzuetan edo izan ditugu emaitzetara. E, hauteskunden ondoren maiatzaren 26ko hauteskundetarako, bueno, aurre atzera ezkerreko gobernuak osatzeko proposamena luzatu diezu EH Bilduri eta alderdi sozialistari. Bai. Atzo berriz errenterian, errenterian duzuen formularen parekoa gogoratuz, ez? EH Bilduren eta Podemosen artean daukazuena. Ez da neurri batean eguzkeri brindiz bat egitaren parekoa eskaintza hori kontutan izan da alderdi sozialistatik beti nabarmentzen ari direla zenbakik ematen badute EAJotarekin ituna berritu beharko luketela? <coughs> Beno, badakigu, eh, proposamen, honek bere zailtasunak eh, dituela. Gukargi esan duguna da, ezkerreko gobernuak eta aldaketa gobernuak babestuko ditugu Euskal Erkidegoan uste dugulako udalaskok eh, izan dite ditzatekela aldaketak beraien gobernuen konfigurazioetan. Eta beste alde batetik, batetik esaten duguna da, Euskadin bai autonomia hauteskundeetan eta baita ere e, hauteskunde eh, orokorretan e, populazioaren e, eh, eguneko berrogeita marra baino gehiagok, boska eman dio eskerreko indarrei. Guk arki daukagu zein dan egin nahi dugun bidea. E, eh, ordun, e, eh, duda gehien dituen alderdiari, alderdi sozialistari esaten diogu, aukera hartu beharko hmm. dutela berriro, jakiteko eusko alderdi jeltzalari egin dituzten gobernuak, eskerreko politikak alde batera utzi, e, ikuste zinak egon gobernuetan, eta e, boskak e, galtzen jarraitu, ze horre de beraiek e, bat egin beharko dute zergatik, e, Pedro Sánchez momentu berenean dagoen momentuan ez dira heltzen ez da euneko gehiera eta e, bueno, ba, beraien lehentasunak markatzeko. Zailtasunak ditu proposamenak? Bai, hmm. asko. Baina gu, gutxienez geure bidea argia daukagu. E, besteek bere bidea argia badaukat ere, esan dezatela. Ok ez dugu ezer eh, tapatzen eta ez dugu ezer gultatzen. Eh, eta alderri sozialista alde batera utzita ikusten duzu errenteriaren moduko formula beste udalerri batzuetan errepikatzeko aukera, EH Bildurekin soilik, Bueno, ba, aukera bat ere bada, noski. Zerritan ikusten duzu edo ze... gobernu bat eh, sortu badaiteke eta termino mm, honetan lortzen badugu izegitea, akordio programatiko on bat e, lortzea danak eroso sentitzen garen bueno nik uste dut errenteriko esperientzia funtzionatu egin duela eta non errepikatu liteke errenteriakoa Beno Ze beste e, udaletan aukera. Estrategia asuntu bat izango zen, eta ez ditu gure karta guztiak <laughs> erakutsi ez. Baina nik uste dut badaudela leku batzuk, nun e, badirudi gauzak mugitzen ari direla, eta nik uste dut gazteiz horrelako leku bat izango zen. Hmm. Lege biltzarrean, inigo urkullu lehen alderdi populararekin elkarartuta aritza leporatu dizuete. Zuei, EH Bilduri, eta zabaz alderdi popularrarekin. Madrilen elkarrezketarako daukazuen jarrera una ekartzeko eskatu ere bai bide batez. Beno, e, leporatzen diguna urkuilendakariak da berak e, bi urtetan egin duen alderdi popularrarekin. Hau da, e, beraien berai gobernua sostengatu egin dute alderdi populararen babesarekin aurrekontuak aprobatzen. Beraz nik uste dut, ez dago da gola kredibila handirik horrelako leporaketa bat egiteko e, oposizioak hau den alderdi guk egiten duguna da geure lana. Oposizioa e, gehiengoak e, artikulatu e, gobernuaren akatsak seinalatzeko geure iniziatibak aurrera eramateko geure ekimenak ekimen politikoak izateko oposiziotik eh, ezin dute dana kontrolatatu, ezin dute dana honestu, ezin dute eh, baiezkoa eman oposizioak egiten duen danari. Eh, Nik uste hausnarketa handia egin behar duela eh, urkullo gobernuak, bigonzagatik lehenengo minorian dagoelako eta e, jarraitu nahi badu legaliarekin, bueno, ba, gauzak norbaitekin atera berdituelako eta beste batetik alderdi popularra desagertzen ari delako Euskal Erkidegotik eta beste egunean esan dudan bezala eskerreko botoa gehiengokoa izan zen Euskadin, Ordun bueno, ba, nik dut, eh, tokatzen zaila pizka bat eh, e, bueno, malgutzea beraien negoziazio politika eta ulertzea baita ere e, denean oposizioarekin bueno, ba, oposizioak bere politikak maigainan jartzeko aukera izan behar duela. Aprilian hogeita sortzeko emaitzen valorazio egin duzunean nabarmendu duzu baietz, boto galera hundia izan duela Podemosek, baina aldi aldiberean konsolidatu egin dela alderdi bezala eta Espainiako gobernagarretasunaren e, bide horretan, paper garrantzitsu izan dezakela gobernuan parte hartuta. Hala ere, Monkloatik mm, argi utzi dute ez dela hori nahi duten mm, formula gobernu koalizorena alegia. Koalizio gobernu osatzea Unidas Podemosek lankidetzarako jarriko dion baldintza bat izango da, Bihar Sanchezekin elkartzen denean iglesias? Bueno, ba, horrelako eztabaida bada, eztabaidak izango dira gaur arratsaldean izango ditugunak eh, Madrilen eta hortik suposatzen dut konklusio bat eterako dela edo gutxienez eh, eztabaidaren hasiera bat. Zure ustez baldintza jarri beharko luke hori Podemosek gobernu koalizio batean parte hartzea alderdi bezala? Bueno, nik uste dut eh, asko bar dela oraindik. Pedro Sánchezekin, baina hasiera batean e, guk buruan daukagun aukera bakarra hori da. E, ulertzen dugulako azken, azken eh, urteetan estatua eta eh, politika sistema estatuan asko aldatu egin dela eta ja bakarreko gobernuak edo kolore bateko gobernuak eh, ez dutela logikarik bost alde arde alderdi dituen alderdi handi dituen kongresu batean gero baita ere baraude alderdi soberanista, regionalista, en fin, e, asko egiteko alderdiak. Beraz, e, logikoena, da e, koalizio gobernu batean egotea, bueno, ba, Europa osoan egiten direlako horrelako akordioak baina baita ere uste dugulako, elkarrekin poden mosor barnean egotea bermatuko duela eskerreko politika, benetako politika egingo dela, azkenean, bedeik zertarako nahi dute bakarrik egon Bueno, ba, hori, e, geometria variable deritzoten horrelako aplikatzeko eta ikusi dezakegu nola behar bada politika sozialetan edo hainbat eskubide sozialen e, aurrerapenean e, po, elkarrekin Podemosekin akordeak egitea, baina gero ekonomikoan ciudadanosekin egitea eta guk e, ez du nahi gertatzea eta gelditu nahi dugu gobernuan egonda. Hala ere, esan duzu hasiera batean ulertzen da akaso negoziazioen ondoren bestelako formula bat ere bilatu beharko litzatekeela edo bilatu litekeela. Eneko ezak lengo batean faktorian esaten zigon. Gobernu koalizioa ez hainbat Podemosetik gertu dauden hainbat ministro akaso bai, baina inoiz ez iglesias. Onagarri iruditzen zaizu? Hombre, ba, betoak jartzea negoziazioa hasi baino lehen algarria ez. Nik eh, egia da ez nezela ez du ez dut aurreratu nahi eh, alderdi barnean izan behar ditugun eztabaidak e, izatera eta baita ere beste lurraldetan eta baita ere e, iglesiasek dituen iritziak e, entzutera baina ez zaite bateri ondo iruditzen hasiera batean e, izen bateri eseskoa mai gainean jartzea. Eta lurraldetasunaren auzieri dagokionez, horrek ere gobernu koalizioaren osaketan indarra handi izango du, ze Podemosek nabarmendu duena da hauteskunde hauek ezergarri utzi balema madute, dela Espainia nazio plurian hitza dela. Bai. Bai, eta e, nik uste dute gainera e, oso argi e, geratu dela. Espainia estatu nazioan izte bezala e, ez bakarrik e, bueno, eskuinak izan duen emaitzagatik, hau da, e, krispazioa, konfrontazioa e, bidea ez dela, esan dutelako e, baina baita ere, bueno, ba, alderdi askok, alderdi soberanistak konkretu honetan izan dituzten emaitzagatik. Baina niztasun hori aitortzeko bidean baldintzarik jarri beharko luke Podemosek gobernu koalizioaren osaketaren arira? edo bueno, Sánchezen bai, bai, investidura bai. babestearen ondoren? Nik uste dut bai ez, nik uste dut kompromesuren bat e, lortu behar dugula. Beste eh, referendum bat egiteko, edo referendum itundu bat egiteko, edo zeratarako kompromisoa? Bueno, ba, nik uste dut bi kompromiso daude, ez? gauza bat da, e, Katalunian dagoen e, arazo konkretua, eta gero beste gauza bat da, zer egingo dugu estatuaren lurraldetasunarekin, edun. Kataluniari buruz egiten badugu, ba, nik uste dut, eh, elkarrizketa mairen bat edo elkarrizketa markoren bat e, izateko konpromesua lortu behar dela eta hortik e, bueno, ba, guk beti izan dugu argitasun legearen proiektua aurrera atera barko zela orduan bueno, ba, izan daiteke horrelako proiektu lege, lege, bat e, ituntzea baina bestalde batetik ere argi dago estatuaren nazioan e, bueno, ba, ja errealitate bat izan behar dela estatuaren forman eta horretarako horretarako bueno, ba, behar diren erreformak e, aurrera eramateko momentua e, izan daiteke, beraz e, bueno, ba, aurrere asko izan behar da, bai ba, Lander Martinez, Euskadeko aldugoko idazkari nagusia ikusiko dugu zerre aztertu eta ze ondoretara iristen den gaur herritarren kontxilua Madriden, eskerrik asko aurgurekin zateagatik bai, eskarrik asko zuei